Damn it, kid. I fucked up. Why didn't you? You had the secret weapon. What happened? It's. You told me not to use it. God damn it. You said don't show people the secret weapon. That's for another time. You know what, big man? <laughs> We may not be going to the finals, but I think Everyone now knows what a team Bullet Club is. What a cohesive unit that Bullet Club is. Oh, my back. But it's okay, my southern brother. You know why? You know why? Why, Docs? Docs. It's always too sweet. Hey. Hey. Huh? Yeah. yeah. Fuck off, you fucking nerd. Nerd. やった先輩やったあのまあなんとか最後長野フォローがありましてなんとかいきましたまあ戦いまだまだ続くんで諦めずやっていきます今回あかんかったけどね まだまだ今年まだまだ試合があるから、はい、2勝何敗だっけ4敗5敗5敗まあ試合結果は残念なあれだったんですけどね俺ならもっと本来ならば中西学の力強さと出せたはずそれが今回ねやっぱ出し切れなかったのはやっぱ敗因の一つかなってあの男はやっぱり脊髄を壊してその中でやっぱ復活した 人間なんでねその男が空を飛ぶ、えー、思いっきり受け身を取る普通ありえないことを平然とやってのける人間なんでその本人の強さを一番知ってるのは俺だったんでね、えー、その強さを全身選手に味わせたかったあと一歩だったんです、えー、あと一歩でしたよ中西ままだまだやる気満々なんでね、えー 一足先早く大台に乗った年齢になってる中でねまだまだやる気いっぱいなんで来年大台に乗る俺としては、えー、負けじと、えー、高い目標を持って頑張っていきたいですね。まあかなり惨敗というかそういう状態の中で最後の最後勝てたってのは、やっぱ良かったなと俺が取るんじゃなくて中西丸が取った事実が大きい 以上です。50代同士の IWGP タッグチャンピオンというのも。50代同士いやまだ俺行ってないですから。まあ来年4月まではねあれですけどいややっぱり今回トップロフからねボディアタックやったりミサルキットとか出すね出してあげたかったけどそこまでいかなかったですよね。それを出せばやっぱり本当の中島の強さっていうのは披露できないだけにねそれが出せなかったのが本当悔しかった。 そうすれば結果がもっと変わったはずなんでね、えー、披露したかったですよ本当にそれは本当残念悔いが残るんでまだまだ彼と共に頑張っていきたいなって部分ありますねタッグに関しては、えー、なとこですか